missclickstore.com. Vendemos e compramos skins de CSGO. Os melhores preços em skins. Escolha o método de pagamento da sua preferência. Cartão de crédito em até 12 parcelas. Transferência bancária. PicPay. Venda seus itens e receba seu dinheiro em alguns minutos. Negocie direto com o MissClick. MissClickStore.com As melhores skins em apenas um clique começar a cooperar também. Certa velocidade aí, não tava de Não, você não tava não, você tava ruxando. First blood. Você não para de camperar, velho. Ah, eu tava camperando agora, né? Vou tentar se posicionar bem aqui. Meu Deus do céu. Não me tira nem da onde. Headshot. corre, corre, corre. Esse cara tá subindo aqui, velho. Corre, corre, corre. Não subi ninguém, caralho. Eu acho que achei a posição, hein, velho. Meu Deus. Nossa, dá pra ir aqui por trás, velho. Que delícia. First blood. Headshot. Tá pegando fogo, bicho! Multi-kill. Cadê os caras, mano? cara tá na base, velho. Yeah. Headshot. Dominant. Manda mais. Kill, kill. Vai, caperzinha. Você é burro, cara. Que loucura. Como você é burro? Porra é essa, velho? Quem tiver aqui eu vou banir. É, onde o cara tá? First blood. Ai ai, é pouco.